सभी एस एस फाइटर्स को मेरा नमस्कार दोस्तों ये शुभकामना संदेश मेरा उन सभी फाइटर्स के लिए है जिन लोगों ने विंटर बोनंजा अचीव किया है जिन्होंने ए ट्वेंटी वन मोबाइल और a seventy one mobile achieve किया है आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है और मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि आज एस वेलनेस में एक रिकॉर्ड बनाए साढ़े बारह सौ से ज्यादा लोग इस बार हमारे टारगेट अचीवर रहे हैं साढ़े बारह सौ से ज्यादा लोगों ने ये साबित किया है कि अगर इंसान कुछ सोच ले तो पूरा किया जा सकता है दोस्तों टारगेट अचीव करने का मतलब ये नहीं कि हमने क्या पाया है टारगेट अचीव करने से जो हमने पाया वो आत्मविश्वास पाया है कॉन्फिडेंस पाया है हमें अपने अपने आप का एहसास हुआ है कि हम इस जीवन में जो सोच लेंगे वो कर सकते हैं दोस्तों ये टारगेट पंद्रह पेयर के थे इक्कीस पेयर के थे बयालीस पेयर के थे लेकिन जो आपका असली टारगेट है वो ब्रांड एम्बेसडर का है लेकिन वो पूरा कैसे होगा यही छोटे छोटे टारगेट आप पूरा करते रहेंगे एक दिन वो बड़ा टारगेट भी पूरा हो जाएगा दोस्तों अब नया एक बोनस आने वाला है ये भी मैं संदेश आपको देना चाहता हूँ आज या कल में ही आ जाएगा और आज हम लोग गोवा में हैं हंड्रेड डायमंड सेलिब्रेशन कर रहे हैं मैं चाहूंगा एक दिन जितने भी टारगेट अचीवर हैं ये सब लोग 100 परसेंट डायमंड बने और इसी तरह हंड्रेड डायमंड नहीं थाउजेंड डायमंड सेलिब्रेशन में हमारे साथ आए और सेलिब्रेट करें दोस्तों जिन लोगों ने प्रयास किया है उनको भी बधाइयां देना चाहूंगा क्योंकि कम से कम आपने प्रयास तो किया अगर दो चार पेड़ से रह गए तो कोई बात नहीं पर अगला बोनंजा आप लोग पक्का अचीव करेंगे कि अब आपको जीतने की आदत पड़ चुकी है और अब आप रहना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो जो कसर थी वो अगले टारगेट में आप पूरी करेंगे तो फिर एक बार बहुत बहुत बधाइयां उन सभी मोबाइल अचीवर्स को जिन्होंने विंटर बोनांजा अचीव किया है थैंक यू सो मच धन्यवाद